セニョあ次日本に帰ってきたら必ずマスク剥いてやるぞこの野郎 Caguato, un gran luchador, pero ¿sabes qué? Te topaste con pared. Esta noche te lo demostré aquí en tu tierra. Te espero en Japón. Te espero donde quieras. Te voy a ver la cara en México, Caguato. Yo quiero, yo quiero mano a mano con Gedo, porque Gedo en toda la gira de aquí, de de manera, siempre me ha pegado. Yo quiero un mano a mano contra Es más, monta el novato. Por favor, de Cabato van a entrenar a México. te para unas Claro, por supuesto, que es un elemento muy, muy concentrado en el entorno de, la New Pan. Yo creo que en México es un jugador bienvenido como novato, pero él sabe y lleva recomendaciones de la New Japan que tiene que entrenar mucho, mucho, mucho para que sea el nivel de Atlantis. Y yo pienso que sí, porque está muy joven y tiene muchas ganas de echarle y aprender lucha, libre mexicana. Venga, Gracias, Bien, bienvenido a México. Bienvenido a México. Próximo campeón de México. Échale muchas ganas porque... Estás muy joven, ¿a qué? Tienes que ser como te da todos los días como el eh, tigre enmascarado, con layer. Aquí que muchas ganas para hacer leyenda. Sí, este, gracias. Bienvenido a México. Vámonos a México. Vámonos a México.